Ну что, поезд поменял своего владельца в очередной раз. И, как мы уже... Потому что, ну, боялись а, разнообразием стилей, да, все его прошлое. Э. Да, левый Букрей перемещается. Ну, то есть есть такой показатель. Наверное, ожидалось. Дебют. На его первое поражение в Кирейре и так далее. Вы вообще не профессионалы, если... Но все эти разговоры. Причем, да, в нокаут. Причем, да, предугадает отрезок. Да и куда вообще позволит мув, уходя назад, поджал. 21 на 10 в попадании. Ну, в перерыве Алексу или что а, нет, а, проиграл первый раунд, а это значит, что верстрять. Ну и обостряет сам Перейра. Начинает работать более активно, пытается на размен на средней дистанции. Но какая разница, когда у тебя э, переламывает? В коем случае нельзя... Нет как и контратакующий удар. Но вот эту защиту Адесанька пассивничает. Тел мимо. Очень серьезно его измотал. Сейчас же, потому что открыт был корпус, Рера охотился за головой. Лукик, да, тоже один из коронок. Вот, по корпусу хорошая серия. Встречный удар. Вау! И падает. И... Рыри, У него так... удары по корпусу проходили. Вот, ну вот, повторение же, реально повторение предыдущего боя, первый раунд. А Теперь! Какой же молодец Израиль Адесаня! И вот...